大家好，我们是第六组。我们要介绍的是资讯伦理四大议题：第一，存取权，什么样的身份可以取得怎么样的资讯？例如，人事部门没有存取财务部门资料报表的权利。第二，隐私权，为保护当事人，避免未经授未经授权的资料受到使用。正确权，确保资讯的可用性，以归纳错误资讯的责任归属。 第四，所有权，资讯的拥有者是谁？最公最公平的交换价钱价格为何呢？我们以乐透的名牌为例，一组乐透号码就代表一个资讯，购买者可认定其价值，取得公平交换公平交换资讯。伦理分析，第一，把事实的重点清楚的描述。 第二，研究冲突，突破瓶颈，并找寻出其中更高的价值。第三，找寻其资讯对谁造成利益，对谁造成伤害，也可以说是评估伤害。第四，列出不会伤害到他人之方案，或者是呢最小伤害的行动方案。第五，针对列出的方案进行审慎的评估，了解执行后的结果。 我们看到的是台湾网络犯罪的统计图表，是从九十七年到九十九年。那台湾的网络犯罪以网络诈欺、妨害电脑使用，还有智慧财产权这三个部分，嗯，居于最高。那网络诈欺的定义呢，像是利用网络拍卖，以低价贩售高价的商品，让人汇款之后却苦苦等不到商品。至于妨害电脑使用， 嗯，这个部分比较像是病毒啊、木马城市啊，通常会以特别的名称引人注目。它有可能会窃取电你电脑里面的资料、你的账号、你的密码。那智慧财产权的部分呢，就像是在网络上贩售大补贴、违法张贴一些资讯，嗯，然后或者是下载、散布或或散布他人著作的，嗯，著作的东西或者是商品。 智慧财产权，什么叫智慧财产权？人类的思想创作，嗯，创作等精神的智慧产物，称为智慧财产权。这种权利它没有一个外观，也没有一个形象，也叫做无体财产权。例如商标专用权、专利权或著作权。有时候，这或许只是一种想法，一种一个 idea 而已。那我们应该怎么？ 尊重这些东西呢，我们不应该随意下载影片、图片、音乐，或者影印具有版权的书籍，不使用盗版的软体。那我们现在做相关法令的比较。专利法，专利法主要的目的呢，是促进它的产业发展。 那专利法呢，是为了保障专利权。我们现在以气垫鞋为例，气垫鞋是台湾人发明的。如果今天想要生产一个气垫鞋，那我就必须跟气垫鞋的呃发明者取得授权之后，我才能使用他的专利生产一双气垫鞋。那著作权跟商标方商标法不在不在我们的那个报告范围之内，那我们先略过。那营业秘密法呢，是为了保障就是商业秘密。 可口可乐的配方就是以营业秘密的方式保护，而非而不是以专利法来保护。主要原因是因为营业秘密只要继续以商业秘密的方式保护它的配方，那它就可以永远、永久的或受到保护。 我们可以看到左边的图片呢，是在二零零九年经济部智慧财产局所举办的“保护著作权、创意生活”海报设计竞赛。但是，他被民众检举说这是抄袭来自一位荷兰的作荷兰作家的作品。嗯，在右边右图，那智慧财产局呢，紧急的向得奖同学查证，该同学呢，他也很坦然面对，说他确实是抄袭。 这位荷兰作家的作品。那我们先来探讨公播的问题，公共播音的问题。以前在公车上可以听到广播，但后来因为公播权的问题，因此受到规范。因为公车它是属于一个公开的场合，那也不适合放映一些具有版权的影片或者是音乐。那我们接下来谈专利权，何谓专利权？ 专利权呢，是政府以专利权的授予，换取发明人公开他的技术，让社会大众或者是团体可以利用这样的专利来促进这些产业的发展，是专利制度的最主要的精神之一。专利权它是属于财属地主义的，所谓的属地主义就是我在这边申请专利，我在这边才有我的权利。 我在台湾申请，所以我在台湾有权利，但是我在没别的地方没有申请，那我在那里就没有权利。那如果要制造具有专利权的物品呢，需要受到专利者的同意，但不代表专利者他可以享有专门制造的权利。也就是说，我发明的这个东西，我并不能说只有我才可以生产出这样的东西，其他人也可以。专利权呢，又分为三类哦。 它分为三类：发明专利、新型专利，还有新样式专利。前者需要花费较长的时间才可以取得专利，而后两者呢，可以在极短的时间获得它获得它的专利权。也因为发明发明专利这个部分，它需要更多的时间去查验，说啊这个东西有没有重复，所以它需要很多很多的时间，将近将近要三年的时间才可以取得它的专利权。 我们我们现在来介绍一下乐高。乐高在丹麦语叫做“它的意思是好好玩”。嗯，是一间丹麦的玩具公司。它的年营业额呢，可以达到一百二十七亿台币。乐高花了三年，才在一九九九年使用这块积木完成它的注册商标。这块珠，这块积木，在二零零四年遭到加拿大玩具商 Mega Benders。 他的中文名字叫超级品牌，提出反对。他认为乐高的这个，它这个注册商标，它上面的凸点是积木的构成的要件，因为它必须要跟其他的积木连接，那这些凸点就是连接的重要的元件之一，它并不能以这样的技术作为它的一个商标。所以呢，欧洲内部市场调查局的，就是宣判说乐高的商标无效。 那这个是乐高的玩具，它的二嗯六二八六的那个海盗玩具，在中国大陆有一间启蒙公司呢，它仿冒它的商品，那它的颜色啊，它的设计啊，它只有一些小部分的部件不相同。我们来看一下它的它的它的它的玩具，只有颜色从黑色变成红色，而且他们宣称呢，他们是跟乐高可以相容的。 那注册商标专利权不仅为了保护发明者的权利跟权益，更是保护消费者的安全。具有专利权在手的公司会为了保持一定的品质，因而严格控管它的它的品管。而仿冒公司可能疏于品管，造成消费者的伤害，也有可能会造成就是商商品的混淆。那乐高公司呢，并不排斥仿冒品。 他不希望用专利权限制住创意，这是乐高拼出来的。Volvo，正因为他们算是一间乐见无限创意的公司。